ここは任せてようこそ歓迎しよう剣能解放世界を変われマックスパワーだそこだねディオリスレージングインパクトいい感じね宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーザーバロンいい感じだねお姉さんが本領よ神聖なる主のセブンスヘブン 腐れ狂気の時間の宴の始まりだ痛いのはナンバーいつまでもいつ出てきたマックスパワーだそこだねリオリスレンインパクトなかなかだ楽しもうか まで持な宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーーバロンいい感じだね宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーーバロンいい感じだねかなマッパワーだそこだねオリスレンインパクトなかなかだいつまで持つかな 知るどっかおせマスターは守るよとろけちゃうよスイートサンクチリ宴の始まりだ痛いのは好きだナンバーサーバロンいい感じねマックスパワーだそこだねオリスレ 強くな狂気の時間私の出番だねようこそ歓迎しよう天皇解放世界が変われ宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーガーバロン るよとろけちゃうよスイートサンクチュアリ宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーバーバロンいい感じだね宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーバーバロンいい感じね いつまで持つか支援しちゃうよいつまで持つか宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーサバロンいい感じね支援しちゃうよマスターは守るよとろけちゃうよ 宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーバーバロンお姉さんの本領よ神聖なる守護セブンスヘブン仲間もう大丈夫死ぬ 宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーハーバロンマックスパワーだそこだねリリレージングインパクトなかなかだ出てきた今日いてお姉ちゃんの愛とろけちゃうよスイートサンクチュアリ宴の始まりだ痛いのは好きだろナンバーハーバロン さすが